السلام عليكم حبايبي حبايبي اليوم بدي اشرح لكم طريقة كيف نحصل الاف المتابعين على الانستغرام وطبعا متابعين حقيقيين متابعين متفاعلين وطبعا كلنا احنا بدنا نحصل متابعين على الانستغرام وما بدنا نتابع حدا كيف يعني ما بدنا نتابع حدا يعني ما بدي اتابع حدا ما بعرفه وبنفس الوقت ما بدي ناس على انستغرام متابعين مش متفاعلين وما بيعملوا لي لايكات ولا مشاهدات ولا كومنتات وخلافه طيب شو الطريقة؟ أنا طبعا جربت طرق كثير برامج كثير آه، شغلات كثير بس بالنهاية توصلت إنه أحسن طريقة اللي هي هسه بدي اشرح لكم اياها وكيف انا وصلت اللي هو زي ما انتم شايفين عندي ثلاثين الف متابع تقريبا حاليا وطبعا متفاعلين متابعين حقيقيين متفاعلين هي طلع مشاهدات الفيديو أربعين ألف اللايك آه، بوصل ألفين وثلاثة آلاف وخلافه طيب كيف أنت بنحصل متابعين حقيقيين ومتفاعلين أنا مجهز لكم كل شيء ومجهز آه، الحساب كيف احنا نحصل هاي المتابعين بطريقة حقيقية ودون اي جهد واي تعب وبسرعة كثير عالية هسا عنا هاي طلع مثلا اذا بتلاحظ معي فوق الساعة تسعة واثنين وثلاثين المساء طيب خلينا نشوف نقدر نحصل متابعين بهالوقت المتأخر يوم الأحد يعني دوام خلينا نروح نشوف أول إشي بنروح على ال search بنروح أنا مجهز لكم حساب اللي هو at TR underscore TR بنفوت على حساب هي اللو... الصورة تبعته اللي هي اللوجو تبع الانستغرام بنفوت على الحساب بنفوت على الفولوينج نعمل له اول شي متابعة للحساب وبنفوت على الفولوينج طبعا اول حساب بال following اللي هو حسابي بتمنى طبعا اللي بعمل لي follow على حسابي انه ما يشيله زي ما راح اشرح بالطريقة هاي طبعا الحسابات اللي معمولها follow بهذا الحساب اللي هي طبعا كلها حسابات مشاهير حسابات مغنيين حسابات يعني ناس حساباتها عالية ومعروفة طيب شو الطريقة الطريقة هي طبعا خلينا نشوف اخر اشي اللي هو like اجاني هسا اندري ابصر ايش خلينا نرجع خلينا نشوف آه، عنا هذول بنعملهم كلهم follow زي هيك بنبلش follow هذول كلهم اللي هم كلهم طبعا مشاهير وزي ما انتم ملاحظين يعني الساعة تسعة وثلاث وثلاثين دقيقة ما بعرف هنحصل متابعين ولا ما هنحصل بس خلينا نجرب ونشوف انه هل نقدر نحصل بهذا الوقت المتأخر بيوم احد دوام متابعين بهاي الطريقة ولا ما بنقدر طبعا كلهم متابعين حقيقيين متابعين متفاعلين متابعين بصراحة هي أحسن طريقة يعني البرامج وخلافه بتعطيك متابعين وهميين مش متفاعلين ومعظمهم بيرجعوا يا بتبلك الحساب تبعهم وبنحذف من الانستغرام يا الحساب تبعهم آه اللهم صل على سيدنا محمد آه بيعمل لك unfollow آه عملنا follow لهم للخمسين طبعا اول حساب زي ما شرحت حسابي نستنى شوي بنشوف اخر واحد عمل لي اللي هو اندري ابصر شو بنعمل refresh طلع من اول refresh ثلاث متابعين معقول نحصل خلينا نستنى شوي ونشوف بنحصل ولا ما بنحصل هاي رجعنا حصلنا وهكذا طبعا راح يظلوا يزيدوا طيب والحل احنا طيب كيف احنا هم قاعدين بيضيفونا هذول الناس بتحاول تضيف اللي هي ناس متفاعله كيف يعني متفاعلة يعني بفوتوا على المشاهير وببلشوا يضيفوا من الأول حلو طب احنا بدنا نضلنا ننضاف طب شو بنرجع بنسوي اول شي خلينا نرجع نعمل refresh شايفين زي ما انتم شايفين قاعدين بيزيدوا وراح يضلوا يزيدوا طيب شو بنسوي نرجع بنعمل unfollow للكل لجميع المشاهير نرجع بنستنى ربع ساعة وبنعمل follow شايفين زي ما انتم ملاحظين طبعا بعده بيزيد خليني انا اوقف اعمل unfollow وارجع لكم رجعت لكم حبايبي هي زي ما انتم شايفين رجعت انا عملت unfollow طبعا هاي الطريقة احسن طريقة وتحصل لك متابعين متابعين فوريين طبعا طلع لا يزال مستمر طبعا انت بتضلك زي هيك ترجع تعمل follow unfollow لهذول المشاهير طبعا بتصبر بين ال follow وال unfollow يعني بتعمل follow بتستنى لك عشر دقائق ربع ساعة بعدين ترجع تعمل unfollow وبهاي الطريقة بتضمن انه حسابك ما يتضرر حسابك ما ينحضر وطبعا بتضمن متابعين متفاعلين حقيقيين وانت مش بحاجة لانك تتابع اي حدا ولا تعمل لايكات لحدا ولا كومنتات لحدا وخلافه آه، بتمنى اذا هذا الشرح عجبك انه تعمل لي follow لحسابي طبعا راح احط الحساب اللي هو TR بالدسكربشن الرابط تبعه راح احط رابط حسابي وبتمنى تعملوا like للفيديو واشتراك للقناة وبتمنى دعمكم ترى قناتي قديمة صحيح لكن انا ما بنزل عليها وبتمنى دعمكم راح اشرح لكم بالفيديو الجاي كيف نسوي سكريبت عشان نجيب متابعين وهاي طريقة اقوى من هاي وراح نحصل متابعين اكثر واكثر أه، بتمنى الشرح يعجبكم تعملوا like ويعطيكم العافية غوالي